为什么天天练拳，身材却没有改变呢？大多数人犯了两个问题，一个是在训练的各个环节之间，你没有做到强弱结合。我们应该是热身的时候稍微这个弱一点啊，稍微平稳一些，给你心肺激活，但伴随着少量的高频率的输出，对吧？然后到了后面的环节，我们要中等频率和高频的输出，高频输出多长时间呢？每回合可能也就十几秒、二十秒，它就起到那样的效果了。然后呢，反复重复啊。后面专门有一个环节，我们干嘛？我们因为前面的环节消耗。 哎，比较大，所以我们练练技术啊，用这种方式代替那种往那儿一坐休息的这种傻傻的休息方式，对吧？那我们可能练练技术，哎，那休息休息，练练技术之后，我们快下课了怎么办？我们最后一次高频率的输出，用不同的训练方式去完成，这样才是一个完整的训练。它像唱一首歌一样，有起有伏啊。呃，很多朋友他犯的错误就是什么呀？他训练永远是一个一个频率。 保持从开始到结尾，那这样的话你就失去了这个高频率输出的环节。有人说能不能一直持续一个多小时训练？我都是高频率的，不可能，因为人类做不到，所以我们才要合理的搭配吧。一个小时运用充分了，还有人更容易犯的一个错误就是什么呀？他把。 格斗训练啊，和这种抗阻力训练给分开了，它完全区分不开。什么抗阻力训练，就是仰卧起坐、俯卧撑、蹲起这种动作。你想想，训练的这么多环节，实际我们都是按这个回合制啊去计算时间。每个环节的休息时间，如果我们能做嗯十个或十五个这种抗阻力的训练的话，你的肌肉就被唤醒，就被叫出来了啊！不仅提升耐酸，而且肌肉被叫出来，小块肌肉这样的训练才在一个多小时之内是更充分、更有效。 啊，更多元化，所以有很多朋友还是不了解自己怎么训练，他也不了解说我代课的时候怎么能更科学系统的训练，怎么办呢？所以可以了解一下我们 h p w 欧式泰拳的教练资格培训线下，的可以私信了解一下。